Yo kabisa, inakuwaje mtazamaji wa mashariki right now? Kama ulivyoona hewani, yupo msanii ambaye anafanya vizuri sana right now na ametoka all the way from 255 yuko hapo kwa ajili ya kutuelezea mengi sana ambayo ulikuwa ufahamu kumhusu. Umemwona tu kwenye nyimbo zake ambazo zinafanya sana vizuri kwenye mtandao wa TikTok, lakini kuna historia gani uh, kumhusu msanii huyu? Namzungumzia Mavokali. Inakuwaje mzee? Karibu sana kwenye Wai Mashariki. Asante ah, sana bro. Yeah, nakupa nafasi hii kutumia kamera nambari tatu yes. Uh, waambie Wakenya kitu na mashabiki wawahi mashabiki. Okay. Yeah. Cha kwanza ningependa kuwapa pole kwanza kwa msiba ambao umetufika wiki iliyopita. Tumemzika kiongozi wetu uh, George Magoha, kiongozi wa, yeah, uh, wa, wa elimu, waziri wa elimu. So napenda kutoa kwanza shukrani, napenda kutoa pole na. kwa kwa Wanakenya wote kwa msiba uliowafika. Msiba wetu sote umetufika hata Tanzania pia. Kwa hiyo cha kwanza ningependa kuwapa pole kwanza. Ah. Yes, cha pili wasiache kumsupport Mavokali kupigania mziki wa vokali na kupigania mziki wote wasanii ambao wanafanya vizuri, sio Tanzania tu, hata nyumbani pia Kenya. Naam. Yes. Kabisa. Ni, ni msanii ambaye ukiangalia kabisa anafuatilia vitu vingi sana, inakuonyesha dhahiri wazi kwamba afuatilii tu masuala ya mziki lakini pia kwenye upande huu mwingine anafuatilia vitu vya ndani sana, na hiyo hiyo hiyo inaleta tofauti sana kwa, kwa wasanii. Ninataka tuiweke sawa, tarehe 21 Disemba mwaka 2019 unakumbuka nini? Tarehe 21 Disemba mwaka 2019 eh, unakumbuka nini? Nakumbuka safari yangu ya muziki ilipoanzia. Naam. Yes. Ndio siku ya kwanza ambayo uliweza kuupload video. Niweza kuupload nyimbo yangu ya kwanza. Ya wapi? Ya wapi katika mtandao wa YouTube. Mzee una kumbukumbu kweli kweli. Eh, sana. Naam. <laughs> Kwenye kwenye kwenye safari ya Yako Yes. Ah, uh, ni miaka mitatu iliyopita hiyo. Mm, sure. Ukiangalia right now kitu ambacho ulikuwa una una, una, una, una, una dream of uh, kwenye miaka mitano baadaye iliyokuja mwaka huu sasa tuseme miaka mitano baadaye kama ndio sasa kwenye miaka hii uh, unahisi kwamba umeachieve any of the things ambazo ulikuwa unatamani kuachieve mwaka huo wakati unaanza ngoma? Uh, naweza nikasema naam, some of things nimeachieve, lakini safari yangu ni bado ni ndefu kabisa, lakini namshukuru Mungu, nasema alhamdulillah kwa hapa nilipofika, kwa sababu tofauti na jana ilivyokuwa, sababu umenikumbusha tarehe ishirini na moja uh, kuachia nyimbo yangu wa kwanza kabisa na tunazungumzia leo, ukiangalia hivi tofauti vile tofauti. So kipindi naachia ngoma Naam kwa nipo Tanzania, kwa nimeanza hustling. Right now niko na wewe hapa tunafanyana interview. Naam. Naweza nikasema ni moja pia ya kitu ambacho nimekiachieve. Naam. Yes. Kutoka uanze mziki kwa, kwa upload nyimbo yako ya kwanza mpaka leo umeupload nyimbo yako ya mapopo ambao tuzungumzie remix ambayo the recent one ambayo yes. inafanya vizuri sana. Yes. Uh, umejifunza nini ambacho unaweza ukawaambia watazamaji na wasanii? Nilichojifunza mimi kukata tamaa. Naam. Uh, nimejifunza kitu kingine kuwa na heshima, nidhamu, kwa sababu kazi zetu ambazo tunazozifanya Naam. zimekuwa katika, kwa sababu si tunaziandaa tu, lakini wanaopokea ni mashabiki, wanaopokea ni watu wa, wa media tofauti. Kwa hiyo naweza nikasema heshima, juhudi, unajua pia na kumwamini Mwenyezi Mungu kwa sababu ndio kila kitu, ametupa pumzi na uhai. So kabisa. Tukiangalia sasa hivi upande wa game ya mziki ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, ukiangalia Afrika sana wenzetu wa Nigeria wana wana, wana, wana nguvu nyingi sana na wameintroduce vipaji vingi sana kwa, kwa, kwa muda mchache. Na tukiangalia pia nyinyi ndugu zetu ambao ni majirani wetu wa karibu Tanzania, pia kuna wasanii wengi sana ambao wanatokezea ambao tunasema ni generation mpya. Uh, unahisi kwamba kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mziki wa sasa na kwenye generation ambayo nyinyi ambao mmetokea kwa sasa hivi ambao mnafanya vizuri unahisi kwamba mna future kaa kwa game kwa muda mrefu kama the way kina Diamond wamekaa kina Harmonize kina Rayvanny ama unahisi kwamba right now mziki wa generation hii ni ni wakukuja kwamba watu wanatoa magoma makali alafu wanapotea? Hapana, naweza nikasema strategy kila msanii mwenyewe anayo unajua, mhm. lakini tukimzungumzia mavokali kwa generation ambayo mimi niko mimi no. mimi nimejipanga vizuri sana kusema kweli, mpaka mashabiki wenyewe wameweza kuniita hit boy no. na kwa baraka za Mwenyezi Mungu nimejipanga vizuri, kwa sababu muziki unahitaji kusustain kwa katika game, unajua je, unafanya vitu gani? Ufanye vitu ambavyo vitakufanya uweze kusustain kwenye game. So ukiachana tu na kufanya na kufanya ngoma kali, lakini kuna vitu ambavyo vinatakiwa sustain kwenye, kwenye, kwenye muziki wako unafanya. Ndio maana hata kaka zetu wameweza kusustain mpaka leo tunawaona, kipindi wameanza, kuna watu wanasherehekea miaka yao kumi, wengine kumi na moja kwenye game na bado wanafanya vizuri, so wameweza kusustain ya kwa, kwa mavokali mimi naweza nikasema kwa generation yangu mimi nimejipanga poa kabisa. Naam. Yes. Kwa kujipanga poa kuna interview niliweza kusikia moja ya managers wakubwa sana Afrika Mashariki, namzungumzia Salam SK, alikuwa kwenye nadhani redio yake mpya ambayo ndo amezindua juzi, na akazungumza akasema kwamba akaadmit kwanza kwamba anapenda nyimbo yako sana na ameona juhudi zako je nyimbo yako inafanya vizuri yes. lakini akasema akatoa ushauri sijui kama ushauri wao ulikufikia lakini nitakueleza ushauri ambao ulitoa alisema kwamba uh, na nahisi kama umeufanya tayari ni kama unaufanya alisema kwamba mavokali na timu yake wanahitaji sasa hivi wa focus more kwenye kwenda kufanya media tours kwenye nchi ambazo nyimbo zao zimefanya vizuri yes. Nikasemekana kwamba tukiangalia nchi za huko nje kabisa uzunguni ndio nyimbo yako pia inafanya vizuri na stuff like that, na pia kwenye interview yako nyingine niliona ukifanya na SNS ukasema pia kwamba tayari kuna shows ambazo umeitwa kule nje unajitayarisha kwenda kufanya na vitu kama vile. So far kutokea kutokea kwenye comment ya salam ndio imefanya kwanza umeanza kufanya media tour nje ya, ya Tanzania na pili uh, mlikuwa mmeipanga kabla salamu iseme Hapana, naweza nikasema, unajua Mwenyezi Mungu ametumba tofauti eh? Kitu ambacho nakifikiria maybe hujakitamka kwa, kwa watu, kuna mtu mwenzako anafikiria hivyo hivyo. So naweza nikasema yeye alikuwa alikuwa maybe amekiongea kwa uharaka, lakini si kiwepo katika strategy. As you see, ingekuwa maybe kimefanyika maybe kwa uharaka, kwa sababu kasema yeye, basi ungeniona peke yangu. Sema Vokali imekuja na timu, so ni watu ambao tulikuwa tumepanga strategy kabisa tangu tunachia tuna, tuna, ngoma, najua kabisa ngoma itafanya vizuri, inabidi tuanze media tour na tukaiacha kweli ngoma ifanye vizuri. Baada ya kufanya, inabidi sasa mimi niwasili katika hizo nchi ambazo ngoma yangu imeweza kufanya vizuri, na right now tumekuja Nairobi, my next home, tumeanzia na hapa, so na vitu vingine vitaendelea kwenye nchi nyingine tofauti. Naam. Yeah. Na hii I'm just out of curiosity. Wasanii wengi sana wakifanya vizuri, the first place ambao wanakujaga kwa ajili ya ku, ku, ku, kujitambulisha zaidi huwa ni Nairobi. Wao kuna nini Nairobi ambayo inafanya wasanii wengi ambao mnafanya vizuri mnatanguliza Nairobi? Uh, sijajua kwa wasanii wengine lakini ukimzungumzia Mavokali yeah. Ukiangalia mimi kazi yangu kabisa imehit sehemu nyingi. Naam. Sasa tukiacha tu tukiacha kwamba kinyumbani ki zaidi siwezi nikatoka Tanzania nikasema niende maybe US nikaiacha Kenya you, you see, yani Kenya is my next home, as you see kama nimevaa katika hii yeah, yeah. mkono wangu na, na, na, na, na kacha ya Kenya, Kenya nayo takriban miaka mitatu ah, nayo hapa so yeah. ilikuwa ni moja ya ndoto yangu nikianza ku travel nianze yeah. Kenya, so ilikuwa katika strategy yangu yeah. Yeah. na for the love ambayo uko nayo kwa Kenya na, na kwa nchi ya Kenya Ah, kuna msanii wa Kenya ambao tayari umefikia kufanya kazi nao ama kuna wasanii wa Kenya ambao tayari ume, umeshaingia kufanya kazi nao tayari? Uh, tayari kazi zimeshafanyika na baadhi na nyingine tunaenda kuzifanya pia na wasanii wakubwa wa Kenya. Yeah, kwa hiyo naweza nikasema mashabiki zangu wasubirie kabisa. Kama kina nani wale, hebu tutajie majina. Tuweke kwenye mabano kwa sababu mm -hmm. unajua mm-hmm. mwenyewe mm. nakwambia chenye usiri kina baraka always. So tukiweka kwenye usiri kinakuwa kina baraka zaidi hata shabiki yangu atakuwa na, na ile hamu ya, ya kusubiria aone klabu inakuwaje. Unajua unampa una, una yeye yani achague ni msanii gani nimefanya naye, lakini nitakapoliweka wazi sasa nitakuwa tayari nishamfungulia kama pipi nishafungulia sasa kwenye maganda yake tena ah, nimpa pale upata kabisa. Yeah. Usiku wa mapopo, kabla uje uachie mapopo, usiku wao ulikuwaje? Usiku Usi, usiku wa mapopo yes. Nyimbo yako ya Komando kabla mm. uiachie, usiku wao ulikuwaje? Kabla ukuje ukuje utuelezee ukipanga panga maneno na kila kitu, nataka mtazamaji tupate pumziko fupi, usicheze mbali, cheza mbali, tunarudi baada ya muda usiokuwa mrefu. Yeah, kabisa mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi cha Wai Mashariki right now. Nakumbuka tuko na msanii kutoka All the FM 255 anafahamika kama Mavokali, msanii ambaye anafanya kivizuri sana na kibao chake cha Komando. Niko naye ndani ya mjengo, nilikuwa tunazungumza sana. Right now una kibao chako cha Komando ambacho kinafanya vizuri sana. Yes. Usiku ambao ulikuwa unaachia ngoma ya Komando kwenye mitandao yes. ya, ya, ya, ya digital na vile vile kwenye mtandao wa YouTube, usiku huo ulikuwaje? Ndio nikasema nikuamkia kwamba kesho nyimbo inatoka kwanza usiku ulikuwa mrefu sana mm -hmm. cha kwanza kwa sababu Naam. kipindi kama sijaachia Komando Naam. mashabiki walikuwa wananidai kwa sababu nilikuwa nimeachia ngoma ya DX na nikawa nimefanya vizuri sana, kama nimeshoot video lakini material yakawa yamepotea mhm. najua changamoto za madirect yeah, yeah. so nilikuwa na wakati mgumu kwa sababu nikawa na jiwe ambalo yani nikawa na jiwe langu wa mashabiki walikuwa wanasubiria either ni video ama jiwe jipya, na kama jiwe jipya basi leo hit kweli. Kwa nilikuwa usiku wangu ulikuwa ni mzito sana kusema kweli, so nilivyo, kwa sababu ngoma nimeiupload usiku Naam. lakini asubuhi ilikuwa tumeweka ile asubuhi inakuwa ina turn on yenyewe. Naam, premium. Eh, premium yes. Ah, basi usiku wangu ulikuwa mrefu for sure. Naam. Yeah. Kabisa na moments zile nataka tunajua hii ni nyimbo kubwa sana inafanya vizuri sana. Yeah. Na najua watu wanatamani nyingi sana kujua the recording process ilikuwaje, audio iliingia kwamba ulikuwa umeandika ukaingia tu kwenye kurekodi, ama mliingia na producer mkaandaa beat mwanzo, ndio vibe ikakuja, ilikuwaje audio kabisa, uandalizi mzima? Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema zake kunijalia hichi kipaji kama tunu. Mimi huwa siandikaji. Ya, mimi nikifika studio nitakaposikia beat kali nitafanya wimbo kupitia beat kali. Kwa nifika studio, kufika studio pale nilikuwa tumeenda kufuata ngoma nyingine. Kufuata ngoma nyingine sasa tumefika pale nakutana na producer ambaye anaitwa Sam Mixed na, na, na V50. So Sam akaniambia, bwana inabidi mavokali uwe goma na, na mshikaji ufanye naye producer anapiga sana, nikamwambia kweli yeye. Eh. Baadaye nimekaa sasa nikaona ah, sina sina kitu cha kufanya kwa sababu nimeenda studio kuchukua wimbo wangu. Nikaona okay, ngoja nitumie nafasi hii ku create kitu kingine kikubwa. Although nilikuwa na ngoma ndani nyingi, yaani ngoma ambazo ilikuwa ni mipinduko. When I say mipinduko ni kama ni ngoma ambazo za international like Commando. So hapa studio nikaona okay, nisiondoke hivi hivi. Nikamwita producer, nikamwambia piga hivi, piga hivi, akapiga hivi. So nikatoa melodies na nilitumia almost like 30 minutes yeah. Nakupata. Yeah. Na audio kaandaliwa na ikatoka na ikakuwa kitu kikubwa sana. Sasa hivi yes. Video pia ulifanya ni international sana. Kwa watu tu ambao wanataka kufahamu, video ilikugharimu ili, hela ngapi ama dola ngapi? Dola elfu ngapi? Ah, kwa video. Naam. Video imenigharimu pesa nyingi kidogo. Naam. Lakini pia naweza nikasema kwenye Naam. kwenye swala kiasi nisi, nisiliweke tu wazi kwa sababu unajua bana video kali inajulikana, bajeti kubwa inajulikana, so nimeshoot katika kiwango ambacho mimi nimestahili kushoot yeah. nimeweza kushoot yeah. nakupata. So right now ukiangalia mtazamaji kwenye mtandao wa YouTube ni video ambayo ina views nyingi sana kwa muda mfupi na ni nyimbo ambayo Mavokali imeweza kumtambulisha kwenye nyanja tofauti tofauti ambazo yeye mwenyewe nadhani hakutarajia labda kwenye muda mchache hivi utakuwa umefikia sehemu hiyo, sio? Yeah, so right now tunaona pia kwenye remix Rayvanny eh, akatokea akaingia kwenye, wewe ndio mtafuta, alikutafuta ama ilikuwaje? Na mbona uh, naamini kwamba as much as kama yeye ndo alikutafuta ama ndo ulimtafuta, naamini kuna watu wengi sana wangetamani kutia verse kwenye nyimbo ya Komando. Uh, ah, ulikuwa unaangalia vigezo gani ndio kuweza kumaccept msanii kufanya naye kazi kwenye remix? Uh, cha kwanza Vanny Boy alinitafuta ali, ali, ali yeah. alinitafuta kwa misingi ipi? Kwa sababu Naam we are all Tanzania unajua yeah. So na tayari wale ni watu ambao wametangulia kwenye mziki Naam. So hivi vinyago wamevichonga wao au barabara wamezichonga ambao mpaka sisi leo hii tunaonekana ni kaka zetu ambao wamefanya makubwa ambao na sisi tumeweza kupenetrate yeah. So alinipa hongera, alinicheki mdogo wangu Mavokali anafanya poa sana, kaambia asante sana bro, kaambia okay poa, if you don't mind, hivi ukiwa tayari mi I'm ready for the remix. Sawa sawa, nikarudisha kwenye kwenye kwenye timu yangu ya management bana, kuna moja mbili tatu, akanambia sawa pia Vani anaweza akatusaidia kwa sababu ngoma ilikuwa imehit sana nje no. nyumbani kule ilikuwa bado haijafanya vizuri sana kwa sababu kidogo kuna rumors zilikuwa zimetokea, watu waka walikuwa wanajua ngoma hii au oh, Nigeria ni inakuwaje, unajua ah, the way nilivyo mix English na Swahili no. Basi baada hapo nikafanya naye ngoma ika, ika blow nyumbani kabisa kule kote no. na remix zimekuwa ni nyingi zipo no. na kusema kwenye vigezo kuangalia hata hata shabiki ataangalia, unajua akisikiza ngoma Komando unajua kabisa mimi Dream Sekomando inahitaji msanii mkubwa. Naam. Je, msanii ambaye mwenye nguvu. So nilifanya na Rayvanny kwa sababu nyumbani pia kwa sababu nyumbani Rayvanny amepenetrate ame, ame kila kona. So nilikuja kufanya na Rayvanny nyumbani, nimeweza ku take pia nafasi nyumbani na kwenye vigezo ambavyo unaviangalia naweza kusema remix inahitaji msanii mkubwa na amefanya remix tofauti tofauti nyingine mpaka hazijatoka sasa. Kufanya Nigeria remix hazijatoka ziko ndani mpaka leo. Naam, kabisa. Na inamaanisha kwamba ni step kubwa sana mtazamaji maana inatuonyesha kwamba upeo wa Afrika Mashariki pia unafunguka kama the way West Africa inafunguka. Maana ukiangalia kuna wasanii kama kina Mavokali ambao wanakuja na wanakuja na nyimbo ambazo zinakuwa international hits, si just East African or African hits hiyo. So wacha niona wawili wa watatu hapo kwenye mitandao ya kijamii pia wanasemaje, sio? Wacha ni niangalie hapa. Mm -hmm. Naona Kevin Batwa anasema Mavokali nimetii ngoma zako. Alafu nani anazungumza hapa? Mm -hmm. Mm-hmm. Acha tutazisoma baadaye hizi. Wacha ni zidi kunitumia mwelekezo wa kipindi zingine ambazo watu wanauliza maswali kuhusiana na mavokali. Ila kwa sasa mavokali. Yes, pa. Kabla tuondoke na hili mm. swali nadhani litakuwa limewaumiza wengi sana isipokuuliza. Unajua kesho ni tarehe 14 kesho ni siku ya Valentine. Yeah. Na watu watakuwa na celebrate wapenzi wao. Mm -hmm. Uh, mavokali umebarikiwa ume, ume na mtu na je, mtu wako unamwambia nini? kamera nambari tatu ndio unaweza kumwambia kitu mtoto wako kesho. Uh, Valentine. Siku siku ya kesho ni siku muhimu sana, ni siku kubwa sana. Naam. Sio tu maybe kwa mimi labda tuzungumzie mimi na ma, maybe na tuanze kusema na mahusiano, lakini kesho ni siku kubwa ambayo naweza nikasema upendo huu naweza nikawapa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye nafasi kubwa. Acha nipeleke kwa mamangu kwa sababu mamangu amehangaika na mimi sana. Acha nipeleke kwa mama, siku anapenda nao nitampa tu mamangu. Naam. Yeah, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa hataki mimi nifanye harakati hizi za mziki. Eh. Kwa hiyo hamna mtu mwingine sijui mpenzi sijui baby baby sijui nini. Ah, baby baby sasa hao. Mm. Hao baby baby hapo naweza tukasema hapo da. kidogo tu <laughs> ah. tuwafunike hmm. tuwafunike pembeni kusema eh. kweli, lakini hmm. maybe neno la kumwambia hmm. amna neno kubwa kumwambia zaidi ya kumpenda sana. Ah, kwa hiyo kuna mtu kifupi ameboy, ah, so hiyo mtu kuwa lazima Mm. Yeah. Nice Umesikia? Ah, kwa wale ambao walikuwa na nafasi ipo labda naamini <laughs> eh, ndugu yangu uko upendo wa Kiislamu? Mimi Christian. Wewe ni Christian. Ah, yes. Ah, kwa bahati mbaya. So angekuwa Muislamu labda ungebahatikia kuwa wa pili wa tatu lakini sawa kabisa hiyo nafasi ipo. Ah, nafasi zipo wao. Nafasi zipo. <laughs> Jimbo lipo wazi, kwa hiyo wao wanatumia mm. pige sana kura. Yeah. Yeah. Kabisa sio. So kabla tuondoke right now mimi na maswali zangu nazita kali za wana. Okay. Itajeri rais wa pili wa Tanzania alikuwa anaitwa nani? Rais wa pili wa Tanzania alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Hassan Mwinyi. Mhm, mm nice one amelipata ile amegonga ndani kabisa kwa dakika ki, eh, kinyozi wangu anachukua dakika tano kunywa kipara kimoja mm. anachukua dakika ngapi kunywa vipara tano kipara kinyolewi bro <laughs> eh hey, eh, anaita mambo kale amesema leo ananiosha hapa <laughs> sawa sawa mzee wangu uh, kumetokea ajali ya barabara mm -hmm. uh, acha nijaribu kutumia njia ambayo unaweza kuwa familia nayo okay. uh, uh, barabara gani naweza nikaitumia naijua Dar es Salaam jamani uh, watu wamepata ajali pale ah, sijui barabara Tanzania. Nimejaribu kufikiria barabara Tanzania ambayo unaijua, labda ingekuwa kwa urahisi kwangu. Acha niachane hiyo swali, tuingie kwenye swali lingine. Mm. Kwenye mashindano ya mbio, ukimshinda mtu wa pili unakuwa nambari ngapi? Kwenye mashindano ya mbio, mm. Ukipita nambari mbili unakuwa nambari ngapi? Ukimshinda nambari mbili, naam, takuwa kwanza, takuwa kwanza. Yeah. Ukimshinda nambari mbili unakuwa nambari mbili, hujamshinda wa kwanza. <laughs> Sasa kwenye kwenye hilo swali na mimi mm. nataka nikurekebishe. Eh. Ukisema nikimshinda namba mbili naam, kwenye mashindano ya mbio ya mbio naam, maana yake nitakuwa utakuwa wa pili, utakuwa kwanza, maana hujamshinda wa kwanza, umemshinda wa pili. Sawa, na hilo swali lako naweza nikasema lijakaa pia vizuri sana. Kwa sababu gani? <laughs> Nikimshinda namba mbili, inawezekana hilo swali mimi nikawa wa kwanza, nimemshinda namba mbili si nimekuwa wa kwanza zifu, namwambia mtu au na yeye mtangazaji nikuchape swali hapo mm. kidogo kwenye mm. <laughs> okay, nikikwambia toka nje nakuwa na maana gani? toka nje eh. Je, ni mtu ambaye yuko ndani atoke nje ama yupo nje aingie ndani? <laughs> Okay, kwa kwa the way kama ilivyoada tulivyozoea eh, ni kwamba toka nje eh, eh, nimesikia tu kauli toka nje. Mtu yupo ndani atoke nje ama yupo nje ingie ndani, inaenda yote sawa. Unaweza kakaa ndani akamwambia mtoke nje na mtu anaweza kawaida. So niko namba moja na nimemshinda namba mbili. I'm the first one bro. <laughs> Anaitwa Mavokali, big brother. Shukran sana bahe kwa kuja na imekuwa shani nafari kubwa sana kuwa nawe ndani ya mjengo. Uh, support tunazidi kupa kila siku, watu wana request nyimbo zako sana na watazamaji nadhani tumefanya justice, wamekufanya nini na vitu kama vile, sio? So right now and kabla tuondoke tusepesepe, nataka tumie nambari, kamera nambari tatu. Watu waamini kwamba kweli ni sauti yako, so sijui mixing za nani, sijui anafanya nini, sijui utatuimbia kwenye remix ama kwenye original. Acha tusimame kwenye original. Sawa sawa, tupe mwonjo hapo kidogo, pika kamera nambari tatu, alafu tuambie mitandao ya kijamii watakupata wapi. wanna be a soldier, oh, soldier, oh, soldier, oh. Anything I'll do for you. Mm -hmm. So let me give my number, oh, oh number, oh, oh number, oh. Can you be my commando, commando? Oh. Mm, ah, oh, ma po po po po po po shalala. meshalala, wanaona haya. Mm. ah, nafsi yangu shashashashashasha pagawa, nahitaji dawa dawa. Bwana, mimi mtoa vokali kwenye mtandao wangu wa kijamii, unaweza kunipata kupitia Instagram natumia mavokali underscore mtandao wangu mingine yote kijamii ilobaki kwenye social platform zangu zote natumia mavokali. yo kabisa. Vipi, ingia kwenye mtandao YouTube right now, timu wote wa Mashariki, twende tuchafue comment pale kwenye comment section, sio? It's Kenvrel Beats right now, DJ TSK, twende nalo, tupe tena one more time.